です右手今日はパターが入りますインのスタートホールです正面にクリークがあるのでクリークの手前に打ちたいと思いますちょっとよくわかんないね ピンが左側に切ってあるのでピンを狙わず真ん中をグリーンの真ん中を狙って打ちたいと思います残り165ヤードです4番ユーティリティで打ちます 上りのスライスバーディーパットです曲がれ曲がれ残念パーでスタートをしたいそんな まっすぐ打ちますよまっすぐお2番ホールですここは右が OB が浅いのでなるべく左の方に打ちたいと思いますっていうことはここに構えちゃいけませんねなんでこっちです左が広いのでこっちから 打ちたいと思いますいくぞあちょっとまあでもスだけど左なので林は避けれましたが深いでも顔見えてるからなでもやっぱここは無理しちゃいけないので あ間違えたキャディーさん6番ティーください4でも打てそうだけどな近いです無理してロフトのあるクラブを選ばない6番ユーティリティでしたいと思います4番ウッドで打った場合取って いうところ4マウンドで打った場合いきますこうなんか食われる量が増える気がします165ヤード4番ユーティリティで打ちますバンカーがあるので なるべく花道を狙っていきます上がりましたね顔がこれはプレッシャーのかかる4打目ですまあ普通に打てばいいんですけどいろいろ目に入るのでね視界に。 ういう時はヘッドアップしないラフが深いから右手の力を抜くいきますヘッドアップしない右手の力を抜く右手です右手右手 トですこのショートはなんと190ヤードもあるそうです4バウンドじゃ届かないんですけどゴルフは手前からなので4バウンドで打ちます ンカーに入ってたかと思ったらじゃじゃんこのラインはでも難しいですよ体で打つんですよこういう時はバンカーがないと思って体で打ついきます開いてライキープしたまま 上出来です行くよ上りのスライスこれは最後に曲がりそうなんで多めに読みます ターが入るね今日は今日はパターが入ります